Hujambo na karibu kwenye Ongea Nasi. Mtangazaji wako Umulkulsum Abdallah, nikiwa sambamba na mpiga picha wangu ni Asma Ramadhan. Leo tumetembelea Raha Leo kuzungumza na wenyeji wa hapa. Unaweza akatuambia jina lake nani, lakini hapa kazi zake haswa ni zipi? Kaka, habari yako? Habari yangu nzuri. Kwa faida wanaokutizama, wanataka kujua wewe tunazungumza na nani, lakini hapa kazi zako haswa ni zipi? Kwanza unaongea na Hassan Amepandu. Kazi zangu haswa nahusika na kuziba mipira ya gari, ya Honda na kadhalika, mambo mengine ambayo yanohusiana na kuziba. Na labda wana watazamaji wanataka kujua hichi kituo chenu labda kimesajiliwa ama mmeajiriwa au nyinyi wenyewe tu kama vijana umeamua kukaa na kujiajiri wenyewe? Ah, hapa tumejiajiri sisi wenyewe kwa kutokana na hali sasa hivi inavyokwenda, tumekaa sisi wenyewe vijana tukaamua kujiajiri na hapa muhusika ni mimi na pamoja na wenzangu. Ni hivyo. Vipi kuhusiana na kazi zenu hizi, labda kipato chenu kinakuwaje, na kwa upande wa changamoto zake zinakuwaje? Kama tunavyojua kila kazi inakuwa na faida zake na hasara zake, kwa upande wenu hii labda ikoje? Ah, kwa faida na hasara, kwa sababu siku zote anatoa ni Mungu. Kwa hiyo tunapopata huwa tunashukuru alhamdulillahi, na tunapokosa tunashukuru alhamdulillahi. Changamoto okay kama hivyo inatokea, uwezekana mtu ukamzibia kwa mara moja akaondoka, pengine akarudi, kile kitu ikawa hakijakubali mkapurukushana hapa na pale, lakini kikubwa ambacho kinachotumika katika biashara ni kauli nzuri, kuongea na mtu vizuri, na sisi tunaongea na watu vizuri, wanatuelewa na pia umepoa kitu ama umevishua mpira umeondoka hapa, basi kama umekutokezea tatizo sehemu lolote kuhusu ule mpira ambao tulikuvishia sie, basi unaruhusika kurudi ukatuelezea na tunakubadilishia. Kama ulivyosema kwamba hizi kuhusiana na hizi changamoto zenu, kama hivyo labda mtu namzibia, baadaye kitu kimefeli, anarudi tena hapa, utaambia nini hasa wateja wenu, ili na wao wajue kwamba hizi kazi zenu mnafanya kuna changamoto gani, ili na wao wasiwe wanahisi kama mnawafanyia makusudi labda? Unajua siku zote Unapompa unapompa mtu kitu zamana, huwezi ukadiria kwamba ataenda nacho salama ama atarudi, kwa sababu siku zote anayekadiria ni Mungu. Kwa hiyo unaweza ukamvishia mtu kitu kizuri na kipo standard kabisa, yani akaondoka nacho, lakini inaweza asifike sehemu yoyote kikaharibika. Lakini wewe ulikuwa umempa kitu ambacho kipo sahihi na kipo vizuri. Kwa hiyo mambo kama hayo yanatokea ni Mungu mwenyewe najua katika dunia kuna mitihani. Leo unaweza ukafanya kitu kizuri mtu akakusifu, kesho na kesho kutwa unaweza ukafanya kitu kizuri, pengine ikatokea kibaya na mtu akaja akakuletea changamoto kama hizo, akakwambia bwana, hicho kitu mimi hakinifai, sijakipendeza. Kwa hiyo kwa mimi na maniaba ya sote vijana ofisi, tumekupa kitu ambacho kimekuwa kibovu, umeenda nacho, umerudi, basi tuko tayari kukubadilishia la umeondoka nacho umekaa mienzi na mienzi, ukirudi hapa hatuwezi kubadilishia, lakini kwa siku ile, siku ya pili, basi tunakurejeshea, na hilo jio letu sisi hatuna utata na labda tunataka tuelekee kwa upande wa vijana wenzio, labda utakuwa una maneno gani kwa vijana wenzio? Kwa sababu kuna wengine ambao wanasema wanasubiri kazi serikali, lakini kuna ambao wameamua kukaa tu mtaani. Una maneno gani kwa vijana kama hao? Ah, maneno ambayo ya kuambia vijana wenzangu Najua uwezo wa kutajiri serikali vijana wote haina uwezo, isipokuwa kuna watu watakuwa wameajiriwa na kuna watu wanatakiwa ajiajiri wenyewe. Na kitu kikubwa ambacho ninachoshauri basi, ambaye alikuwa hajaajiriwa kwenye serikali, basi atafute kitu ambacho cha kujiajiri, na kama hajapata basi ajaribu kukaa na wenzake kuomba ushauri nini afanye ili endeleze katika maisha yake. Kwa hiyo kama mimi binafsi mimi mwenyewe napenda sana kujiajiri, sipendi kuajiriwa, na kuna mwingine binafsi anapenda kuajiriwa kushinda kujiajiri. Kwa hiyo unachojipangia wewe sicho anachokupangia Mungu. Panapo unatakiwa kujiajiriwa, umepata ajira, basi tumikia. Panapokuwa na uwezo wa kujiajiri, basi jiajiri. Hayo ndo maisha. Na kwa kumalizia, labda nikupe nafasi ya kupeleka kwa upande wa viongozi, utakuwa na maneno gani kwa viongozi wetu? Labda utakuwa na maneno gani? Ah, maneno yangu kwa viongozi, kuambia kikubwa, labda wao wanatutembelea kwenye vifaa vyetu vya kazi kama hivi, wao wanaangalia changamoto ambayo tunajiajiri vijana kwa sababu unapotembelea sehemu yako husika ambao ambao uongoze, unapoona changamoto, basi wewe unajua vijana wape nafasi gani ambao ya kujifanyia kazi. Usipotembelea basi huwezi kujua vijana wanahangaika na nini, wanatumika na nini, wanaharibika na nini, wanafanya kitu gani. Kwa hiyo maoni yangu kwa viongozi, aliopoa eneo lake aongoze, basi ajitahidi kutembelea ili ajue vijana wanajihusisha na nini, wanafurahishwa na nini. Hayo ndo maoni yangu. Sawa, basi mimi nikwambie shukrani sana, asante sana kwa muda wako. Ah, asante na wewe. Asante sana. Mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, kama nilivyokujuza, leo tumetembelea Raha Leo kuzungumza na wenyeji wa hapa. Wamesema kazi zao ni kuziba mipira, lakini ku, yani kuhusiana na mambo ya gari Honda, lakini na vitu kama hivyo. Basi kufikia hapa, ni mimi sina la ziada, ni mimi mtangazaji wako Umul Kulsum Abdallah, nikiwa sambamba na mpiga picha wangu ni Asma Ramadhan. Nikwambie shukrani sana na usiache kufuatilia Tifu TV kwa vipindi vingine. Tip TV tupo kijamii zaidi.